осымы құрып жатқан басқарам мұны тез босатыңыздар бұлар, талап етемін кім бар басқа сөйлейтін белсенділерден белсенділерден бір адам тәте гүлжан қандай сөйлесеңізші думанға бостандық талап етемін деп иә массовка завод деп мынау бүгін есік қаласы думан бауырымызға бостандық талап етіп келіп отырмыз осында мына жерде алматы қаласынан осы еңбекшіқазақ аудандарынан келген белсенді азаматтар бар э, туған туысқаны бар әкесі қарындасы э, мына жерде адвокат тұр мен өзім сұрақ қоямын мен гүлжахан түркістан облысы жетісай ауданының тумасымын бірден э, келгені талабыңызды айта берсеңіз мен мен талабым бұл жерде бір тәуелсіз журналист бір мандатта парламентке кандидатқа өзін өзі ұсынған думан мұхаммедкәрім қазір қамауда ә, сайлау заңсыз өтті халықтың құқығы тапталды мен сайлаудың қайта болуын талап етем. мен думанды қолдаймын ә, түрмеде отыр қазір босатылуын талап етемін жалпы сіз өзіңіз сайлауға бардыңыз ба мен бардым мен бақылаушы болдым ә, думан мұхаммедкәрімнің сенімді өкілі болдым мен ол жерде көп заңсыз ә, тірліктер көрдім ол комиссия комиссияның өзінің төрағасының өзі ол құқықты бұзып отыр бұл жерде мен соған куә болдым біз бұл жерде есік қаласына тәуелсіз журналист тұман мұхаммед кәрімді босату талап етіп келіп отырмыз өйткені заңсыз сотталып жатыр бұл мынау заңсыз өткен сайлауда дауыс бұрмаланып ұрланған соған қарсылығын көрсетіп өзінің жақтастарына өзіне дауыс бергендердің де үнін қорғау үшін шыққан шығам деген пикетке шыққан да жоқ сол айтқаны үшін бұны әкеліп сотқа жіберіп отыр заңсыз қазір талап қандай нақты талап бізде қазір думан мұхаммедкәрім босатсын болды басқа әңгіме жоқ осы өтпей қалған тәуелсіз үміткерлерге айтарым бәріне үндеу өткенде пресс конференция бәрін бірге боламын дедіңдер мына үміткерлер енді мынау іштеріне шыққан думан хаттем сотталып жатыр неге оны қолдап келмейсіңдер осында неге бірге боламыз дедіңдер ма өз сөздеріңде неге тұрмайсыңдар бұлардың сендердің екіжүздік деп ойлаймын егерде өз құқықтарыңды қорғай алмасаңдар өздеріңе дауыс берген электораттың дауысын ұрлатпауға тырысып солардың заңды түрде талап ете алмасаңдар сендер халықтың мүддесін қалай қорғайсыңдар соны мына әлеуметтік желіге жариялап айтып түсіндіріңдер болмаса бір не қандай қадам жасайсыңдар дальше оны да айтуларың керек жақсы жоқ айжан ассалаумағалейкум жамағат мен қысқаша ғана екі талабымды айтайын деп отырмын қазір қамалып жатқан бірінші талап ә, мұхаммед кәрім думанның әкесі мен қарындасын кіргізуге әлі күнге кіргізбей отыр жолатпай отыр ашық жариялап думанымыз жатыр ішінде менің бірінші талабым осы әкесі мен қарындасын күйеу баласын кіргізіп сөйлестіріп шығу екінші талабым мұхаммед кәрімді думанды тезірек босату заңсыз қамалып бәрі бәріміз міне жиналып келіп отырмыз менің басты екі талабым осы қысқаша айтамын атым кенже кәкімбекұлы кенже кәкімбекұлы аха жақсы рахмет болады мынау қарындас сөйлегенұлы ма аға сөйледі папа сөйледі ғой өйткені бәрі кадрға бәрілерің сыймай қаласыздар иә иә оданша қолдаушылар сөйлесін Ассаламу ассалаумағалейкум қазақ мен э, маған қарап айта беріңіз алакөл желтоқсан ардагері сегізбай ағзам думанды босатуын талап етеміз ол думанды сол несі э, болдық жаңағы тәуелсіз неден қолдаушы болдық біз сол думанды жазықсыз кінәлап отыр тіпті болмаса сол думанға әкесі мен шешесін әкесі мен қарындасын кіргізсін деп талап етеміз қазақ елі мен қарап отырғандарыңыздай біз думанға бостандық сұрап келіп отырмыз мынау еңбекші қазақ ауданының полиция басқармасына қазір думан бауырымыз аштық жариялап жатыр былай қарай жиналып тұрсаңыздаршы жиналып мінекей э, мына жерде белсенділер келіп отыр көріп отырғандай э, бұл өте заңсыз нәрсе болып заңсыз нәрсе істеліп жатыр бұлар бұған президенттің өзі бұл сайлауға жауапкершілікті чикпенен ген прокуратураға жүктеген олардан ешқандай э, іс әрекет көріп отырған жоқпыз ассалаумағалейкум қазақ елі бүгін міне думанның жақтастары жиналып отырмыз бір емес екінші рет біздің басты талабымыз думан мұхаммедкәрімді дереу тез арада босатсын Қамалда отырғаны заңсыз биліктің істеп отқан құйтырқы әрекеті заңсыз ешқандай конституцияның ауласына кірмейді сондықтан да думан мұхаммед кәрімді босатсын бостандық бостандық бостандық талап етеміз мынау кадрмікі мұрат бауырыңызға сөз берейік ассалаумағалейкум қазақ елі ә, бүгін біз міне тағы да ә, еңбекші қазақ аудандық полиция басқармасындамыз ә, бұл жерде өзін мәжіліске депутаттыққа үміткер есебінде қатысқан думан мұхаммедкәрім бауырымыз қамауда оған 25 тәулік берді бұны заңсыз заңсыз деп танидым емес бұл заңсыз ә, ол кешегі <clears throat> қорғаушы ғалым нұрпейісовтің берген сұхбатында да толық нақты барлығын түсіндіріп берді бізде заң жоқ заң орындалмайды орындалып жатқан бұйрық қана жоғарыдан бұйрық берілді сол орындалды сол үшін қамалды біз соған наразымыз біз э, талап етеміз жұма мұхаммед босатылуын келіп тұрған ағайында соның сайлаушылары э, сайлау кезіндегі болған заңсыздықтардың барлығын өз көздерімен көрген байқаушылар э, ал енді думанның өзінің наразылығын білдіруге толық құқысы бар заң бойынша құқысы бар сол себепті ә, мына жаңа қазақстан деген сандырақ әңгімеге халық сенбейді халық шаршады қазір мына осы үкімді шығарған соттың өзіне осыны қамап прокуратураға солардың өзінің жазаға тартылуын талап етемін егер бізде заң деген нәрсе бар болатын болса бас талабымыз сол дума мұхаммедкәрімді жедел түрде босатуын талап етеміз келіп жатқан кісілердің бәрінің талабы осы рахмет қолдаймын мынау көріп отырғандарыңыздай қазір думан мұхаммедкәрім елге келіп отыр өз жаңағы сайлаушылардың дауыс бергендердің құқығын қорғаймын деп сол үшін шындықты айтып сотталып отыр бұл өзі үшін ғана сотталып отырған жоқ мынау бүкіл өтпей қалған тәуелсіз кандидаттардың ойындағы мақсатын айтып сотталып жатыр бұл жерде бірде бір сол үміткерлерді көріп тұрған жоқпын мен олар неге шықпайды өткенде де айтқанбыз сонда бәрі халықпен боламыз біргеміз деген енді солардың қолдап келген қолдап келген біреуі де жоқ осы жерде қарап отырғаныңыздай мынаны эфирді көрсеңіздер таратыңыздар сол жаңағы халықтың мүддесін қорғаймын мен қатырам деп жүрген үміткерлерге жетсін мүмкін бір келісімге келер бұл жерде көп болып бірігіп әрекет жасамасақ жалғыз жарынан бұлар естімейді көрмейді білмейді сондықтан бәрі бірігу керек мынау өтпей қалған тәуелсіз үміткерлер келіңіздер өз әріптестеріңізді қолдаңыздар бәріңізде солай ғана біз бірліктің күшімен ғана мына жүйемен мына билікпенен күресе аламыз әйтпесе істеген істің бәрі бекер жалғыз жарым сіздердің де қолдарыңыздан түк келмейді мына жерде отырған біз жиырма шақты белсенділердің қолынан түк келмейді Э, сондықтан э, үміткерлер өтпей қалған бақылаушылар сенімді өкілдер бірігіңіздер бәріңіз кәрімінерде руслан э, руслан кемелбаев деген белсенді азаматымыз бар соған сөз берейік армысыздар қалталаш <coughs> мен тәуелсіз бақылаушы руслан кемелбаев думан мұхаммедкәрім сенімді өкілі болғанмын осы сайлауда жалпы біз бүгін жиырма жетінші наурыз есік қаласындамыз дума мұхаммедкәрімді заңсыз жиырма бес тәулікке қамап отыр э, депутаттық мәслихат депутаттық э, иммунитетін жоққа шығарып отыр сайлау заңы бойынша енді біздің талабымыз жалпы дума мұхаммедкәрімге бостандық берілсін шығарсын э, дума мұхаммедкәрімді ол жабылған себебі енді өзінің ой пікірін сөз бостандығын ата заң бойынша әр азаматтың өз сөз бостандығы бар сөз бостандығын қолданып өз ой пікірін сайлау жайлы айта кеткен және тағы да басқа мәселелерді айта кеткен э, сол үшін жиырма бес тәулікке қамап отыр енді бұл жақта енді оның ашуланатындай бар ол сайлауда әділ сайлау болса дума мұхаммедкан мәслихатқа өтіп тұр жалпы мәжіліс а мәжіліс мәжіліске кешіріңіз мәжіліске сол енді жалпы негізі думан өтіп тұр сол үшін э, фальсификация көп болған соң э, өз наразылығын білдірді ол наразылығын білдіріп э, осы сайлау заңсыз деп э, танып сол үшін осындай әрекетке барды осындай өз ой пікірін айтты біз онымен толықтай келісеміз өз өзін ұсынған ұлтшыл мемлекетшіл азаматтар билікке келсе мәжіліс мәслихатқа барса жаңа қазақстан болушы еді қазір мына түрмен жаңа қазақстанды көріп тұрған жоқпыз айтатын сол дума мұхаммедкерімге бостандық талап етеміз жаңағы бір нең бар еді өлеңің бар еді сенің бір рухты көтеретіндей оян қазақстан қазағым елім қайқайып белің сынуға таянып талауда малың қамауда жаның аш көзіңді оянып қанған жоқ па әлі ұйқың ұйықтайтын бар не сиқын оян қазақ оятуға тырысам масқара ғой қазақ бола жығылсаң бақ келтірме қазақ деген есімге ақиқатты айтқан сөзді ұнсан тақта отыр ібіліс пе шайтан ба енді маған жол қалмады қайтарға ей жігіттер ояныңдар ендігі сөз қалмады айтарға тұсамайды мен енді қу басқын басым дейді бұдан әрі тұрмаспын ата бабам қорғап қалған кең далам қытайлардың емес шығар төсегі біліп жүрсің әр қайсысы қайда жүргенін шамалы дайын тұрады бұл елдің досын алтын табағы жауынан айза садағы қазағым сені ренжіткен ажалын ғана табады жақында ғана бес бауырың бірігіп жүз қытайды сабады мың баламыз біріксе әлем жаулап алады алға қазақстан күш ағайын біз біріксек алынбайтын қамал жоқ жаңа қазақстанды бірге жасаймыз дұрыс дұрыс қолдаймын э, мінекей көріп отырғандарыңыздай осы жерде келіп отырсыз өйткені белсенділер баяғы жүрген сол э, қаскелең ұзынағаш теге нарынқол жақтан келген белсенділер де бар арамызда жайлап жайлап енді көбейіп жатырмыз енді өткендегі мынау тағы да айтарым үміткерлерге кішкентай тұрындар тұрыңдар енді мынау өздерің үшін болмаса да өздеріңе сеніп дауыс берген халықтың дауысын ә, соны қорғауға атсалысыңыздар талап етіңіздер мынау халықпен бірге болыңыздар егер де сіздер осы жолы сіздер мынау өз құқықтарыңызды қорғай алмасаңыздар мына соны мына халыққа елге жұртқа көрсете алмасаңыздар онда сіздерден ешқандай да патриот э, ұлтжандылықты э, күту өте қиын нәрсе халық бұдан былай сіздерге сенбейтін болады өйткені егер де сіздер э, халық тұрмақ өз құқықтарыңызды қорғай алмасаңыздар дәл осы жолы сіздерге келмейінше ол ешкім де сенбейді мүмкін қазір келесі сайлауға дайындалайық деп жатқандарды естіп жатырмыз дәл келесі сайлауда осы үміткерлер түсетін болса мен бірінші мен өзім қарсы тұрамын өйткені сіздер бұл жолы өз құқықтарыңызды сайлаушылардың құқығын қорғай алмаған үміткерден халықтың мүддесін қорғайды деген мен сенбеймін оны ондай әңгімеге өткендегі пресс-конференция болды, кейбір жігіттер жүрді, жігіттің екі сөйлегені өлгені деп. Егер де сол сөзің рас болса, қосылыңыз халықтың арасына. Өз құқықтарын талап етіңдер. Мына сендерге сенген электораттың даусын қорғаңдар. Сендерге сенген. Оның үстіне сол жерде көбісі бірге боламыз, қайтпаймыз, деген сөз айтты. Ал мен дәл осы жерде ол сөздің іске асқанын көрмей тұрмын сондықтан үндеу сендерге мынау үміткер жолдастар өтпей қалған тәуелсіз үміткерлерге сау болыңыздар ә, қош болыңыздар рахмет көргендеріңізге тыңдағандарыңызға